መንዝ ጓንሳ ከተባለ ቦታ ላይ የነበሩ ጽንፈኛ ታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት የወንድማችን ግርማ የሽጥላና በስራ አብረው የነበሩ ጓዶቻችን ህይወት ቀጥፈዋል። ፈርዳ ጉራቻ ለገረካቺ ሰኒ ቆሪቻና ፈዊቴ ሲኛቺ ሰኒ ዱጋረቢ ወሊ ቁዱዳ ማሮን ዱጉማን ጀባ micaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa jaal marroo seenaa. Maal qaba na saamooyee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee hin lolee. maal qaba bineensa moohee gaafa tokko sabasaan bulee duutee haa wareegamtu lubbuun biyyaa allaattii namatti turee akka kiyyaa duutee haa wareegamtu lubbuun biyyaa allaattii namatti turee akka kiyyaa nafe hootiin haa ijaaramtu oromiyaanii gahootiin haa barreeffamtu bilisummaanii. ammaluma sabni oromoo yoo walii gadee finfinnee lolee maal qaba shinasaa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Bakka jirtan itti nagaan keenya sinaa gahu kabajamoo daawwattoota Saagilee Shoo yoo yaa nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa Odeessaa olmaa Oromiyaa akkasumas kan addunyaa kan itiyoophiyaa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Hanga maahii qophii keenyaatti akkan waliin turtan gamanumaan affeerraa keenyaa an beenyaa gammadaati. Guyyaa oduu gaggabbataa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Akkuma seentaniin fuula yuutuubii keenyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. horroo guduruu wallaggaa aanaa habaaboo guduruutti hoogganaan faannoo tokko leencicha bosonaa waraana bilisummaa oromootiin booji'amee jira. Kana odeessa keenya keessatti jalqaba irratti kan dhageessanu ta'a. Kana malee Izeemaanii boo'icha eegalee jira. Mariin waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru uummataaf ifaa haa ta'u jedhaa jira. irrattis Odeessaa kan isiniin geenyu ta'a. Kana malee naannoo Amaaraa, godina Walloo, Shawaa, gojam Goondar bakkoota garagaraatti lolli waraana mootummaatii finxaaliyyii Amaaraa gidduutti geggeeffamaa oolee kanneen jedhan Odeessa keenya keessatti kan dhageessu. keessanuu ta'a. Kana malee odeessa hedduu viidiyoon suuraan kan deeggarame of qabna qabnaa muuziqaa ce'umsaa gabaabaa kana booda walitti deebina anis haganatti bishaan dhugeen isinitti deebi'a. kabajamoo daawwattoota keenya odeessa keenya kan eegallu guyyaa har'aa gammachuu addaa arkaa isinii qabaa innis horroo gudur wallaggaa keessa wallagga bahaa keessaa lolee lolchiisee uummata oromoo irratti mana gubsiisaa kan ture ilmaan oromoo qeef qabeenyaa isaanii irratti barbadeessaa kan ture dubartii ulfa aableedhaan saanjaa qawweetiin garaa keessaa ulfa baasaa kan ture uummata oromoo kumaantamaan qeef qabeenyaa isaaniirraa buqqisaa kan ture waraana bilisummaa oromootiif wanti dadhabamuun jiru osoo inni sochiirra jiru waraanni bilisummaa oromoo sakattaaf ordoffi yeroo dheeraa irratti geggeessaa tureeni ajajaa faannoo fi simirrit kifil kan jedhamu ajajaa faannoo horroo guturuu wallaggaa keessatti ergaa muudame reef baatii afurii namni kun isaan dura ajajaan turre miseensuma faannoo ta'ee uummata oromoo horroo guduruu wallaggaa wallagga bahaa keessaa lolaa ture baatii afurii asitti ammoo ajajaa faannoo horroo guduruu wallaggaa godhamee muudame ilmaan oromoo irratti miidhaa kan qaqqabsiisaa ture. miseensa raayyaa ittisa biyyaa kanaan duraa ajajaa kudhanii kan ture arbanyaa faannoo taaxaa alaamirraw jedhamu waraana bilisummaa oromootiin harkaan qabamee booji'amee jira. Nama sin suuraa irratti argaa jirtan. Inni kun cancalli kan harka isaarra jiru kun ergii inni waraana bilisummaa Oromootiin to'atamedha. Inni inni qawwee baatee jiru kun immoo yeroo inni laga Abbayaan laga Mormoriin cehee dhufee uummata Oromoo horoo guduru Wallaggaaf Wallagga bahaa keessaa lolee lolchiisaa ture. Ajajaan Faannoo taaxa jedhamu kun kan inni dhalate Goojam Bureetti. daangaadhumo Wallaggaa daangaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa bakka wal daangessitu kiiloomeetira muraasa irratti horoo guutuu Wallaggaa kan argamtu Goojam Buree bakka jedhamutti bakka addaa Ginjaabeet jedhamutti nama dhalatee guddatedha. bara 1997 akka kaalaandarii Itoophiyaatti raayyaa ittisa biyya makkalaakiyaatti dabalamuun waggoota dheeraaf tajaajilaa ture. Isaan booda lolli Tigraay keessatti gaafa eegalu gara faannootti dabalamee faannoo lolee lolchiisaa ture Tigraay keessa. amma waggaa tokko asitti ammoo horroo guduru wallaggaa keessatti ramadamee dhufee ummata keenya qe'ee irraa qabeenyaa irraa buqqisaa ture nama nagaa ajjeesaa ture ajaja kennaa ture addumatti inni baatii afurii asii kun immoo gocha hamaa gocha sukkanneessa yeroo inni raawwataa ture namni kun qobaasaa osoo sossa'u hin qabamne waraanni inni qabatee socho'aa ture hedduun isaanii waraana bilisummaa oromootiin murruuqa dhahamanii jiru. hidhannoo gurguddaa isnaayiparii kilaashii turkii gurraacha meeshaa gurguddaa girnoova dabalatee hidhatanii uummata oromoo achi keessa lolaa turan qeerraa buqqisaa turan. Faannoon horroo guduruu wallaggaa keessa uummata buqqisaa turte kanarratti sakattaa waraanni bilisummaa oromoo aanaa abaaboo guduruu keessatti godheen ajajaan faannoo Xaq jedhamu kun waraana bilisummaa oromootiin booji'amee jira gareen isa waliin turan shantamaa ol kan ta'an immoo waraana bilisummaa oromootiin gara akiraa gara as deebi'uu hin dandeenye gara azaabaatti adeemanii jiru kun injifannoo dachaadha namni isin suuraa irratti argaa jirtan kun ajajaa faannoo yittaaxaq alaamirraw jedhamu ajajaa kudhanii ture raayyaa ittisa keessatti nama kanatu waraana bilisummaa oromootiin booji'amee harka hirreef gaachana uummata oromoo waraana bilisummaa oromootti argama. Namni kun qabamuun isaa injifannoo guddaadha. Ammallee finxaaleeyyiin amaara horroo guturuu wallagga ba'aa fi shawaa lixaa keessaa uummata keenya buqqisaa jiran adamsamanii tokko tokkoon funaanamuuf jiru. Waraana bilisummaa oromootiif wanti dadhabamuun jiru. goobee, qonni dangoobee, dangaa sarratti na reefee dhibee ooluu. Odeessa keenya itti aanuuttan darbaa kabajamoo daawwattoota saglii shawoo Gondar keessatti lolli ajaa'ibaa adeemaa oole raayyaa ittisa biyyaatii fi humna hidhatanii bosona seenan gaara seenan gaara haa jedhamu malee gaarri kun akka waraana bilisummaa ormootti bosona maadheeffatanii warra lolan miti. Magaalaa dhumarraa kiiloomeetira muraasa deemte ganda baadiyyaa keessa teesse makkalaaqaa wajjiniin wal lolaa jiru. Jarri kun warri faannoof humni addaa hidhatanii gaaratti galle jedhan kun meeshaa gurguddaa qixa makalaakiyaa raayyaa ittisa biyyaa hidhatanii jiru. Meeshaa gurguddaa hidhatanii jiru. Jarri kun raayyaan ittisa biyyaa sakattaa bal'aa guyyaa har'aa irratti geggeessaa oole. Meeshaa gurguddaa madfiidhaan tumaa oole. Diishqaadhaan tumaa oole. Jarri sagadandaan ofirraa falmataa oolan bakki jarri itti makkalaa kyaanee fi humni hidhatee amaaraa bosona gale gareen shoror keessaa kun bakkitti wal lolaa oolan wal haadhaa oolan ajiree jenaaraa jedhama bakkichi. maqichi iyyuu nama qabamu dubbisuuf nama rakkisaa wanti kun afaan isaa kun afaan qimaantii natti fakkaata afaan jaraa wajjiniin lafti sun lafti goondar lafa qimaanteeti humnaan kan amaaraati jedhanii qabatan malee jechi moggaasa maqaa kanaas kan warra goondar natti fakkaata walumaa galatti bakkitti raayyaan ittisa biyyaa fi faannoo hidhatanii gaara galan shororkeessitaa waliin bakkitti lola jabaa geggeessaa oolan ajaree janaaraa jedhama bakka kan diishqaadhaan girnoovaan meeshaa gurguddaa madfiidhaan dabalatee waltumaa turan. Jarri kun daannaa guddaa konkiriitiidhaan iskaavaatariidhaan lafa qotanii konkiriitii jabaadhaan daannaa qotatanii faannoon waraana mootummaa lolaa turan. Bakka kanaan immoo kan lolchiisaa jiru Arbanyaa Masaafinti Tasfaa jedhama. Jaarsa isin suuraa irratti argaa jirtan kan. kun kanaan dura miseensa gimboo sabaatti miseensa Dooktor Biraanuu Naggaa turanii yeroo sana gaara galanii tigiraayi nuufumaa miti akkanatti cabbanna jedhanii nama dhaadataa turanidha. Nama kanatu amma immoo qawwee humni addaa naannoo amaaraa qawwee hikkachuun qabu miidhamnee jirra walqaa'et nuun deebine raayyaa nuun deebine Tigraay lafa kanarraa hin banne waraanni bilisummaa Oromoo hin banne jedhee muufuudhaanii gaara seenee mootummaa irratti fincilee jira. Waraanni isaa akka gaariitti adabamaa jiru. Makkalaakiyaan diishqaadhaan girnoovaan isnaayipariidhaan tumaa jira. jarris haga danda'an ofirraa falmataa jiru lolli gaafa itti jabaatu arbanyaa masaafinti tasfaa kun warri na dhaqqabaa dhakaan karaa cufaa waraani nutti hammaate qoonqoon dhumaa jirra nyaani nurkaa nu nuun dhaqqabaa jedhee iyyataa jira. Walumaa galatti lola jabaatu Gondar keessatti adeemaa jira. Kana malee lolli hamaan ergii dheengadda girmaa yeshii xilaa du'ees lolli walirraan dhaaban. makkalaakiyaadhaaf faannoo hidhatan humna addaa milishoota amaaraa gidduutti lulli jabaan bakkitti adeemaa jiru shawaa roobiiti. Shawaa roobiit kana ganaa ibiddaan gubachuuf jirti. Ilmaan Oromoo walloo rasaasaan dhahamanii yaalaaf gara Finfinnee dhaqaa turan bakka sanatti qabanii ampulaansii keessaa buusanii ajjeesan. Amma golli kun onni shawaa roobiit kun waraana mootummaatiif hidhattoota amaaraa finxaaleeyyii seermaleeyyii kana wajjin lola jabaatu adeemaa jira kana malee achuma shawaa manzi giishee bakka addaa wejenaa yaamisaa jedhamu mal maqaadhuma sana dubbisuu nama rakkisa wejenaa yaammiisa bakka jedhamutti makkalaakaanii fi hidhattoonni amaaraa shororkeessitoota gidduutti lola jabaatu adeemaa jira. kana kan isinitti himnu karaa maddeen keenyaatiin karaa warra qimaantiin karaa warra agawoon karaa ijoollee keenyaatiin namoota garagaraa irraa itti dhiheenyaan quba qaban irraa mirkaneeffannu malee isinitti himnu. Kan akka odeessatti arganne akka odeessaatti isinitti himna. Kan mirkaneeffanne moo kan mirkaneeffanne jennee isinitti himna. Kanaafi shawaaroobiit manzi gishee keessatti lola jabaatu waraana mootummaatii fi faannoo hidhatanii gaara seenan gidduutti adeemaa jira. kana malee gama goojjam irraan immoo dabra maarqos lumaamee raayyaa ittisa biyyaa fi seermaleeyyii waraana amaaraa finxaaleeyyii gaara seenan gidduutti lolli adeemaa jira guyyaa kaleessaa ganama irraa eegalee waraanni amaaraa gaara seenan milishoonni faannoon magaalaa lumaamee kanaa makkalaakiyaan galuu hin qabu jedhanii magaalatti irraa taraaraa gidem bakka jedhamutti lola jabaa geggeessaa turan. Bakki taraaraa gidim jedhamu kuni magaalaa lumaamee irraa kiloomeetira sadi hin caaltu. Bakka sanatti daandii cufuun ol darbuu dhorkanii lola jabaa geggeessaa turan. Haa ta'u malee har'a ganamaa bariisaa lafaa makkalaakiyaan dahannaa faannoo kana caccabsuun magaalaa lumaamee kana guutummaatti to'atee faannoo faana dhahuun akka gaariitti adabaa jira. ፍሬ አለ። ቶሎ በል ፍሬ አስገባለሁ። እንዳይሞላም ቶሎ በል። ይኸው የሞተ መሬት ያዝ አሉ። ግባ ወደ ታች gama biraatiin ammoo bakka yaa'ii guddaan itti adeemaa turtee finfinnee irraa kiiloomeetira dhibbaaf soddoma irratti kan argamtu magaalaa dabra birhaan kaampii chaayinaa bakka jedhamu keessa hidhattoonni amaaraa faannoon poolisiin humna addaa amaaraa qawwee ni kannu jedhanii turan meeshaa waraanaa loojistikii garagaraa mooraa kana keessa kuufatanii turan achi keessaa gaafa qawwee ni kadhaa jedhamu guurratanii bakka garagaraatti facaasan garuu mooraa sana keessa meeshaan qawween nyaanni garagaraa waraanaaf oolu hedduu waan tureef harki caalu hin bakkuma sanatti waardiyaadhaan eegaa turan. raayyaan ittisa biyyaa makalaakiyaan guyyaa haraa opereeshinii battalaa geggeessanii kaampii chaayinaa kanarra miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun kaampiin chaayinaa jedhamu yeroo ammaa kana chaayinaan kaampii sana keessa jirtu garuu kaampii sana mooraa sana kan ijaaranii daandii ispaaltii hojjetaa turan warra chaayinaati kanaaf mooraan sun kanaaf mooraan sun kaampii chaayinaa jedhame osoo hidhamiin duraa zammane kaaseellee gara mooraa kanaa dhaquun faannoo leenjiira turan eebbisiisee ture. Mooraa leenjii waraanaa faannoo isa guddaa ture. Leenjii waraanaa mooraa isaanii isa guddaa ture. Makkalaakiyaan guyyaa har'aa oppireeshinii bal'aa geggeessanii to'atee jira kaampii kana. Makkalaakiyaan ergii ispaaltii kana daandii kana qabatee isa gara finfinnee dhufu isa gara baardaar deemu wantoota achi keessa seeraan ala daddarban to'achuudhaaf bakka istiraateejii qabatee jira. Bakka kokkee hudha qabee finxaaleyyee amaaraa finfinneetti akka isaan sochiin goone naannoo sana keessatti akka jeequmsan gooneef bakka istiraateejii irraa fudhatee jira makalaakiyaan bakka kana keessa guyyaa har'aa konkolaataan shantamaa ol mooraa kana keessa makalaakiyaan qubateera. Konkolaataa shantamaa oltu mooraa kana keessa qubate faannoo keessa ari'e. Faannoon akkanatti har'a lafa gadhiiftee baqataa jirtu kun akkas jettee dhaaddataa turte mee ilaalaa viidiyoo kana. እሄዳለሁኝ፣ እጓዛለሁኝ ከደጁ ድረስ እንደ ትላንቱ ግንባር ግንባሩን ብየው ልመለስ። እኔም ፋኖ ነኝ ያገር መከታ ያገር ቀብድ ቶኮን ኢሲን ነጌይሳ ሀረርጌ ሊጣ አና ዶባ አረዳ ኦዳ ጃለላ ገንዳ ቢዲቱቲ ዳላቴ ከን ጉደቴ ነመ መቃን ኢሳ አልይ ጅብሮ አደም ጀደሞ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ወቦ ወጅን ቁነምቲ ቀብደ ጀቹን ረሳሳ itti roobsuun ergaa ajjeesanii booda reeffa isaa kaasuu dhowwani bineensa nyaachisanii kan jedhu barreeffamni tokko irraa na qaqqabee jira akka maddeen keenya kun natti himanitti ajjeechaan irratti raawwate ajjeechaa sukkanneessa nama tokko rasaasa kudha tokkoon dhaanii ajjeesan. ajjeesuu qofa maatiin firrii ollaan biyyi reeffa isaa akkan kaafnellee dhorkanii reeffa isaa kana waraabeessa nyaachisan bineensa bosonaa nyaachisan milishaa poolisiin aanaa sana keessa jiran bakka reefka isaa guyyaa sadii bulanii oolan akka namni reefkallee hin eeganii reefka isaa kana bineensa bosonaa waraabessa nyaachisan kun waan nama nama kanaa poolisiin magaalaa dhimmi nageenyaa aanaa sana qooda olaanaa keessaa akka qabu maddeen keenya dabalataan nuuf himanii jiru. Kana malee Abiyyi Ahmadii Tigraayin keessatti nagaa buusee yakka hojjete keessa waan ba'u itti fakkaataa ture. Haa ta'u malee Ameerikaan, Awurooppaan dhaabbati biyyoota gamtoomanii abiyyi ahmadiin paartii biltsiginnaa kana kokkee qabanii jiru koomishinii olaanaa mirgoota namooma dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti volkar tark kan jedhaman guyyaarraa finfinnee seenuun itti aanaa muummee ministeeraa obbo Dammaqee Mokonnin waliin waa'ee ce'umsa haqaa irratti marii bal'aa geggeessanii jiru. Namni Tigraay keessatti lola geggeeffame sana keessatti yakka raawwatan marti isaanii seeraaf akka dhiyaatan haqi ce'umsaa kun yeroon isaa dheerachuu akka hin qabne qaamonni walabaa biyya keessa seenanii akka qorataniif guyyaa har'aa finfinnee seenuun dammaqee mokonnin alii waliin marii bal'aa geggeessanii jiru. Abiy Ahmad nagaa yoo buuse waan yakka hojjete keessa jeeneraalonni isaa warri waliin turan cuftii isaanii yakka hojjetan keessaa waan baanu se'anii turan garuu jaraaf afaan jiru. An uummata Tigraayi fi akka nama tokkootti yakka isaanirra ga'eef nan gadda. Garuu waan Oromoo godhan dachaan argatan rabbiin isaanii kanfale baga argatan baga nyaatan waan gatii isaanii. Warri yakka hojjetees. hidhamuunsee gaariidha. Waan Tigraay keessatti godhan waraanni Abiyyi, waan Tigraay keessatti godhan Oromiyaa keessatti godhan bar abbootii gadaa Oromoo bakka tokkotti rasaasaan tumanii ajjeesanii Amaanu'eel Wandimmuu marfata gubbaa dhaabbisanii rasaasaan tumanii ajjeesanii nama ijaajjiitti fannisanii nama lubbuun jiru gubanii. nama du'e reeffa isaa reefka isaa qaranii aableen mormarraa muranii fannisanii akka kubbaatti dhidhiitanii taphatanii yakkamtoonni kun seeratti dhiyaachuun sirriitti deeggaramuu qaba uummanni dhiibbaa godhuu qaba kan yakka hojjete seeratti dhiyaatu. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru osoo bahiin isaa hin himamin waan irra gahe hin himamin biraanuu naggaa garaa kaasuu jalqabeera. warri izeema guyyaa ibsa baasanii jiru. Hanguma mariin kun geggeeffamee yaadi dhumaasaa miidiyaadhaaf uummata biyyattiif ifa ta'utti garaa kaasee izeemaan obse guyyaa lama sadii guyyaa tokko eeggachuu dadhabee waan irra geessan dafaa ibsanuu kennaa uummataaf ibsa ta'uu qaba jedha. Uummataaf ifa ta'uu qaba jedha. Biraanuu nagaa maaliif dirree qabsoo seente jedhamee yeroo gaafatamu sabboonummaa uummata Oromoo dargaggooti Oromoo sabboonummaa isaan mana hidhaa keessatti agarsisantu akkan bosona seenuun godhe jedhe. biraanuun Naggaa irraa Abiyyi Ahmad jala gugatee aangoo qabatee hojjetu malee diina Oromoo nyaapha isa guddaadha. Oromiyaa keessatti nagaan akka bu'u hin fedhu. Yoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'e waan dantaan isaa itti irratu akkanatti lakkaa. Oromiyaan kun yoo wal nyaatti yoo dhiigni dhangalee yoo nagaan dhabame immoo gammachuudha isaaf. Kana keessa riskii argata bu'aa argata. Kanaaf garaa kaasuu jalqabdeeti. Faallaa kanaa immoo hayyuun keenya itti aanan paartii kaafaa'u kan ta'an barsiisaa Baqqalaa Garbaa dhimma marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa itiyoophiyaa gidduutti adeemaa jiru. diyaaspooraan ala jirtan harka keessan kaayinaa. waan ta'aa jiru uummata keenyatti argaa jira. Diyaaspooraan quba keessan kaayinaa haga danda'ametti adabadhaa ta'a jedhanii dhaamsa jabduu dabarsanii jiru. Beekanas caqasa. Waan gara biraan dhumarratti ani kaasuu barbaadu hireen keenya maal ta'uu qabaa? Hireen uummataa maal ta'uu qabaa? Isa jedhu. Keessumaati hireen uummata ala jiru hireen diyaaspooraa waan kana gargaaru qofadha. waan kana deeggaruu qofa. Dhimmicha baay'inaan yookaanis immoo guutummaatti uummata biyya keessa jiruuf dhiisuun barbaachisaadha. Kanaaf rakkoo keessa jiran kan beekan isaan akkaataa itti furachuun irra jirus waan heddumminaan isaaniif dhiisuun barbaachisaadha. Akkaataa itti hiikan isaantu beekata. Gargaaruun gorsuun, tumsuun, bira dhaabbachuun, hamlee kennuufiin, jajjabeessuun nurraa eegama. Kanaan ala yoo kana ta'e malee kana ta'u, kana ta'e malee kana ta'uu hin qabu jedhanii ala taa'anii olola waan sana fashaleessu dabarsuun uummata kanaaf yaaduu ta'uu hin danda'u. Kanaafi dhiigoo keenya warri biyya alaa jirru kuni haa to'annu. Haa to'annu bakka jara sanaa of keenya ilaallu jechuun barbaada. yeroo wayi barreessinu, yeroo wayi dubbannu bakka kophee nama sanaa keessa of kaa'anii of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana laakii gochaa jirra. Warri biyya alaa jiru waan kana waan sirriitti waan hubate natti hin fakkaatu. Kanaaf koomentii kenninu waan goonu hunduma qixa uummata isa miidhamaa jiru sanaatiin yoo laalle gaariidha. Jajjabeessuutu nurraa eegama. Hir'ina isaanii itti guutuutu nurraa eegama. Akkuma warra Tigraay yeroo isaan hooggantooti isaanii wanna fedhellee hogguu isaan murteessan. Yeroo isaan murteessan keessumaa Piriitooriyaa irratti harka kennatan hin dhumateef hin raawwateef yeroo namni jedhetti uummati isaanii galuu kana jedhee irratti hin kaane Waan isaan jedhan tole jedhanii fudhatanii waan isaan jedhan jala deemanii waan isaan jedhatan jedhan hundumaa raawwataniitu sadarkaa har'a ga'an irra ga'an deebi'anii deebi'anii dandamatan deebi'anii abbaa biyya isaanii ta'an. deebi'anii gara aangootti dhufaa jiran, deebi'anii dinagdee isaanii ijaarrataa jiran, nama ta'anii dhaabbataa jiran. Kanaatiif nullee kanarraatii barachuu qabna. Maaliif isaantutti du'e, isaantutti kaffale, isaantu gatii itti baase, isaantutti dhume waan isaan jedhan haa dhageenyu jechuun barbaada. Nu gargaarsaa fi tumsa duwwaatu isaan barbaachisaa, Kanaan ala waan waan kana fashaleessu, waan waan kana diiguu, irraatii akka of qusannu kana baruu qabna jechuun barbaada galatooma. Barsiisaa Baqqalaa Garbaa bara kuma lamaa fi kudha lamaa keessan qaamaan isaan beekaa mana hidhaa qaalittitti zooni tokkoffaatti waliin turre namni kun nama bashaashaa nama gaarii amalli isaa nama tolu xiqqaa guddaadha mataa gadi qabatanii dubbisanii darbuu kabajaa ilma namaatiif nama qabayna barsiisaa baqqalaa garba yeroo isaan mana dukkanaa keessa ba'anii gara qaalitti dhufan tokko wanti dhammoo wanaa yaadadhu ilmaan oromoo mana hidhaa sana mooraa zooni tokkoffaa jedhamu keessa turre yoo xiqqaate haga nama nama dhibba afurii waan taanutu mooraa tookee turre yeroo obbo Baqqalaa Garbaa dhufanuu hundumti ka'ee dhaabbatee barsiisaa obbo Baqqalaa Garbaa hin dhufaniif jedhee wanti mooraa sana keessa jiru ilmaan Oromoo dhaabbatanii simatan. Kun waan nama tolu namni Oromoof dadhabee hayyuun Oromoo gaafa Oromoof dadhabu akkanatti gaafa simatan isaan illee jabaatanii akka hojjetan isaan godhaa. Kanaaf barsiisaa Baqqalaa Garbaa nu jiraadha. Odeessa keenya itti aanuun ammoo gara naannoo gaambeellaan isin geessa. Har'a oduu bakka gamaa gamasii wantoota har'a ta'a oole waan unquramaa oole kanan isin biraan gaa naannoo gaambeellaatti marii juubaa finfinneetti geggeessanii nagaa buufneera jedhanii gaambeellaa Liberation Front. Pireezidaantii Gaambeellaa Liberation Front adda bilisa baasaa ummata uummata Gaambeellaa Gaatluwaak Paalboom. mootummaa wajjin rakkoo qabnu fixanneerra jedhanii waraana isaanii qaban keessa haga tokko fudhatanii mooraa kaampii boongaa jedhamutti ergaa galchanii leenjii jalqabsiisanii booda waraanni nuti bosonaa fudhannee mooraa leenjii jiru kun waan nyaatu nyaata gahaa argataa jiru huccuu hin qabu uffannaa jijjiiratan kophee jijjiiratan hin qabane mootummaan waadaa seene hunda guutaa hin jiru kanaaf warri nuweer limaat maahibar warri jedhamtanuu namoota waraana turan kana mootummaatti harka kennatanii fi gargaaraa bira dhaabbadhaa jedhee watwaatu jalqabeera. Pireezidaant Gaambeellaa Libireeshin Firoontii kan hoogganu kun waraana isaa harka caalu bosonatti gatee ofii qofa gale. warri mootummaa ammoo si ati waraana kee harka dhibba keessaa parsantii shan qofa fudhattee galte harki caalu bosonatti hafe waraana bilisummaa oromoo biratti hafanii kara feeteen jara galchuu qabdaa jedhanii waan jarri sun galuu fi gaambeellaa libereeshin firoontii fi warri biltsiginaa gaambeellaa kokkee wal qabanii jiru. jara gidduuttis mariin araaraa kun geggeeffamee ji'a tokko osoon guutin waan dhabaa jiru mee gabaabumatti paal paalboom gaambila liberation front kan ta'an akkas jedhanii waamicha dhiyeeffataa turan. Namoogori jaban leettin koondiyaan laddaan. Ciyeen warning dama nyamdee tubuloon kan warri limaat maayibar. Afaan kana hedduu irraan dhageessanuu waa xiqqoo isin dhageessin irra isin dabarse kanaaf yeroo biraa hiika isaa bal'aa isin dhageessifna. Aktivistoota Amaaraa keessaa kan ta'e tokko Siyyum Tashoomee diinni Amaaraa inni guddaan warra Amaara warra sabaaf sablammii arrabsu warra walqixxummaatti namanne warra nama arrabsu sanyiidhaan gan nama buusee gan nama arrabsu warra walqixxummaatti namanne jara kana diinni Amaaraa jedhe. የአማራ ጠላት አሳምነው ጽጌ ጀግና ነው ብሎ የሚጨፍረው ነው። ጀግና አይደለም፣ ገዳይ ነው። በሸኔ ድርድር፣ በሸኔ መደራደር፣ በወያኔ ስምምነት የሚቋጭ የሚቆጭ በሙሉ የአማራ ጠላት ነው። ዙሪያውን በጠላት መግበብ የሚፈልግ ነው። የአማራ ጠላት ጠላት የሚያፈሩለት ልጆቹ ናቸው። አክቲቪስቶን አማራ ወላጊ ኬኛ ጀዱ ኦሮሞ ጀቸን ታይን ረብሱ ሶማሌን ረብሱ ጋምቤላን ረብሱ ዋንቱም ዲሳን ዲሰን እንጅሩ ወርሪ ኩን ዲና አማራ ሰጉዳ ደጀዴ ዱጋሳቲ odeessa kiyya kadhumaati abiy ahmad gocha jaraa amma waan hubate sirreetti hubate natti fakkaata abiy ahmad kaleessa akka afaan isaatiin dubbatetti warra afaan keenya malee jedhan aadaa keenya malee jedhan itiyoophiyaa keessatti bakka hin qaban jedhe. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammii aadaan hedduun afaan hedduun sabni hedduun keessa jiraatudha. warra yookaan koo hin fudhanne namatti hin fe'amne mootummaaf hin bullu jedhan olaantummaa barbaadan kanaaf Itoophiyaan bakka hin qabdu jedhee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kana dhaggeeffadhaa. ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት። የብዙ ብሔሮች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎች የአለባበስ የአዘፋፈን ዘዬዎች ያለባት ምድር ናት። እነዚህ ህዝቦች ተከባብረው ተዋደው ተደማምጠው ተደምረው ከሰሩ የበለጸገች ሀገር ለልጆቻቸው መተው ይችላሉ የሚል እምነት አለን። እኔ ብቻ በተለየ መንገድ ለኢትዮጵያ አይተኬ ነኝ የሚል ፉሩሽ የሆነ ሀሳብ ከእንግዲህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይሰራም። ኢትዮጵያ የሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የምትጠይቅ ሀገር ስለሆነች ከሌሰ ወረዱ የከነ ኤክራ ነምኒ ለፈኬሳ ዱኬራ ዲቴ ካሴ ሚለ ለማን ዳብሴ ዶክተር አብይ አህመድ ዶጎንጎሩማ ኢሳንቲ ከበጀሞ ዳወቶታ ሳግሊ ሸው ኦዴሰን ጉያራ ቀበጤ ሲኒ አሰረት ጎለ ቤንጅራ waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha qopheessee kan isinii dhiyeesse ana beenyaa gammadaati guyyaa borii qophii birootiin hanga walit deebinutti yeroo gaarii qabaadha bor bireeking niiwusii addaa ajaa'ibaa ta'u qabanne isinii dhiyaanna.